Oo, sa usapang breastfeed. So, maganda talaga sa bata ang pag-breastfeed kasi makita mo dito sa anak ko, mataba siya kahit 1 uh, ah, and 4 months na siya, nag-breastfeed pa rin siya sa mama niya. So, mga kami, salamat sa pag ng aking uh, videos. Hello mga kami, ka Uh, nandito na naman po tayo sa ating portion sa pagpa-breastfeed. Oo, sa usapang breastfeed. So, maganda talaga sa bata ang pag-breastfeed kasi makita mo dito sa anak ko, mataba siya kahit uh, one